နာမျိုးဝေဟာဟိုတော့ကတော့အမေရိကတို့ဘာလို့တွားရင်မိုင်ဝန်းတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့လေရင်တလက်ကားတလက်နဲ့တွားနေတယ်အခုလေရင်လည်းမစီးနိုင်တော့အကြာကြီးမစီးနိုင်တော့ဘယ်မှလည်းမကြွတော့ ဒီရနောင်းပဲဂရိပေးထားတဲ့အတွက်ကြွလာတာအတော်မှတပည့်ဦးစင်းနေနဲ့ကပိယတွေနဲ့ဟိုသူတို့အဆောင်လျှောက်တယ်လာတာတိတ်မခံနိုင်တော့အဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့လိုအနောက်နိုင်ငံတွေကြွဖို့ဆိုတာစိတ်လည်းမကူးတော့ ဒီကောင်းကင်မှာလေရင်နိုင်20လောက်စီးရတာမခံနိုင်တော့ဟိုခဏခဏလည်းတော့ပြီးပြီးဆိုတော့ပြီတိတ်ရေးမကြည့်တော့အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ပြင့်ဂျပန်တို့ဥရောပတို့အမေရိကတို့ကနေဒါတို့သူတို့ပြင့်ကြတယ် ကြွတော့ကိုယ့်ကိုနိုင်ပွိုင်းနေတော့မယ်ကိုယ့်ကိုနိုင်ပွိုင်းနေတော့ကိုเจ้าမောင်ကိုဘုန်းကြီးကျောင်း6ဧကကျော်ရှိတယ်အရင်အစိုးရတွေနဲ့မတည့်လို့ရန်ကုန်မြို့ကနေနင်ထုတ်လိုက်တော့မော်ဘင်းမှာအေးအေးလူလူနဲ့ တစ်ပယ်လေးတွေစိုက်ပြီးနိုင်ပွိုင်းနေတာအခုတော့စိမ့်လန်းဆိုပြီးအဲ့တော့တရားစခန်းမဲ့ခဏခဏဖွင့်ရှုပ်ရှက်ဒီလေမပါတော့ရရှိဆိုရနဲ့လေတိတ်ပြီးမဆက်ဆံတော့ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်လုံးမဝဲဆိုအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါ จิตตအာနန္ဒာတဲ့จิตตလျှောက်ထားတဲ့စကားတွေအလုံးအမှန်တွေကြီးပဲဧဝဟိတံအာနန္ဒာဟောတိကိုယ်အမှန်တွေကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားလက်ခံတယ် ရာဓမ္မောယုတ်ဝိညာဉ်ပြာတိဓမ္မောအာရုတိမရဏဓမ္မောဇီဝိတိယုတ်ပင်ကြီးနုနဲ့ယုတ်စင်ပြိုမြင်ခြင်းသဘောတရားရှိခဲ့ပါသောသရဓမ္မောအိုခြင်းသဘောတရားလည်းရှိပါပေ၏ပြိုရင်အိုပါပဲ အာရောဂေနာယောဂကင်းရှင်းကြံ့မာခြင်းသဘောတရားရှိခဲ့ပါသောဗျာဒိဓမ္မောနာခြင်းသဘောတရားဆိုတာလည်းရှိပါ၏ကြံ့မာရဲ့ကြံ့မာရဲ့သူဝိမဲ့ပြီးနာမှာပဲဇီဝိတေဇီဝိန်တင်းလဲအသက်ရှင်၍တရားခြင်းသဘောတရားရှိခဲ့ပါသော မရဏဓမ္မောတေခြင်းသဘောတရားလည်းရှိပါပေ၏အသက်ရှင်နေတာကျုပ်တို့ကထမဲစားပြီးတေဖို့စောင့်နေတာဟုတ်လားမသိဟုတ်ပါပါဗျာကိုယ်ခန္ဓာကိုစောင့်ရှောက်ရတာဓမင်းလေးစားလိုက်အလုတ်ကလေးလှုပ်လိုက်အဲ့လို အဲ့လိုနေခဲ့ရတာအဲကြောင့်မလို့နုနယ်ရုပ်ဆင်းပြိုမြခြင်းကအိုခြင်းသဘောတရားပါပဲယောဂကင်းရှင်ကြံပါခြင်းကနာခြင်းသဘောတရားရှိပါ၏ဇီဝိပင်လင်းသက်ရှင်ခြင်းကသေခြင်းသဘောတရားရှိပါ၏ အဲ့ဒါလိုမျိုးဒါကြောင့်တို့တို့ဘုရားကအတုဘဝမှာဆိုရင်အတုဘဝရှုွားတဲ့အခါဘုရားရက်တော်ကြီးအခုတော့ခစ်ပေါ်ရက်တော်ဘုရားစက်ကူရက်တော်ကြီးတဝေက အဲ့ဒီမှာတဝေကစာရီရိုက်ရိုက်ထားတာလေတဝေကစာရီကဘာတွေလဲဆိုတော့ဒီဥစ္စာစင်မြင်ပေါ်များခြင်းကယိုယွင်းနောက်ဆုံးရှိပါ၏ချစ်ခင်ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံခြင်းကကိုယ်ကွင်းနောက်ဆုံးရှိပါ၏ ချမ်းသာဒုက္ခပြည့်စုံကြလေဒုက္ခနောက်ဆုံးရှိပါ၏ခုံပင်ခရပျော်ရွှင်ကြလေတောကနောက်ဆုံးရှိပါ၏အဲ့ဒါလေးရတောင်တွေမှာရိုက်ပြီးတော့အတုဝဆိုရင်ဝေရတယ်လေအဲ့တော့ အဲ့ဒါဒီအတုပရှုရခါတဝေကဉာဏ်ရဖို့တဝေကဉာဏ်ရမှဝိပဿနာဉာဏ်ကိုကူးလို့ရမှာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုကူးမှသင်္ခါရတွေကိုကျော်လွန်ပြီးတော့မဉဏ်ဘုံဉာဏ်ကိုအထောက်အကူပြုပါအဲ့ဒီသဘောပါပဲအဲ့တော့ မြတ်စွာဘုရားနာစေဝတာဝပရိသုတ်တော်သဝိဝဏောပရိယောဓာတော်ဟုတ်တယ်ချစ်သားတဲ့ငါဘုရားချစ်သားလျှောက်တယ်ဖြူစင်ခြင်းနေတောက်ပခြင်းနေတပ်ပယ်ခြင်းနေ တဖြည်းတဖြည်းယိုယွင်းလာပြီတဲ့အရေးစင်းနေရလည်းပဲယိုယွင်းလာပြီတဲ့အဲ့ဒါလိုဆောက်အဲ့ဒါလိုမိတ်အဲ့တော့နာစေဝတဝပရိသုတ်တော်စေဝနောပရိယောဓာတော် တိတိလာနိသဟောတိကတ္တာနိတပ္ပာနိဝရိယသာဒာနိသင်္ရှိတာ၆ထားသလိုငါဘုရားရော့ရဲလာပြီအရေးတွေလည်းတော့လာပြီဆိုတာဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားဆက်မိတ်တယ် ရှင်အာနန္ဒာလျှောက်ပြရပြီးတာကြီးလျှောက်ပြီးသွားပြီဖရာအလှည့်ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့တိတိလာနိသံဟောနိကတ္တနိသဗ္ဗာနိဝရိယသာတာနိဟုတ်တယ်တဲ့ငါဖရာအရေးလေးတော်လာတယ်ဆိုတာမှန်တယ်ပူရတော်ပပတော်သာကာယောဒိဋ္ဌိသာ အိန္ဒိယနံအညထတံသကုံဒရိယတာတောတိန္ဒရိယတာအာနိန္ဒရိယတာဇိဝေန္ဒရိယတာကာယေန္ဒရိယတာတိဥရတောပပရောဇကာယောငါဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကခါကုန်းလာတယ်လေမှန်နေနောက် စက်ခုံတွေတောတင်တွေဂါနိန်တွေဇေဝိန်တွေကာယိန်တွေဆိုတဲ့အိမ်တွေ၅ပါးတွေရလည်းပဲအင်ရထတန်နဲ့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာလည်းပဲဒိဋ္ဌိချင်းရှားလာတယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဘုရားကအဲ့လိုမိတ်တာဘုရားအဲ့လိုမိတ်ပြီးတော့ ဣဒံမောသဘဂဝါဣဒံဝတ္တဝါနသုကတောအထာပရံဣဒာဒောသတထာအဲ့ဒါလို့ပိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကထပ်ပြီးတော့ဗာမိတ်ကလေးဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ ဒိဋ္ဌသမိသရေအတုဒုဗ္ဗနာကရဏီသရေတာဝမနောရမံဗိမံနဲ့သရာယာဘိမတိတံအဲ့တော့ဇာမိယုံမယသလသွားသောသရီဟေသရာတရား ဒီစရာတရားကြီးကတို့အားလုံးတဖြည်းတဖြည်းနဲ့ဒီနှိပ်စက်ခံနေရမှာဟုတ်လားဇာမီယုံမြရက်ဆက်လာပါကခရီဟေဇရာတရားတန်တဲ့အာဒီဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွဲသည်အတုဖြစ်ပါစေ။ တိတ်သားရအောင်နေနဲ့တဲ့တော်ယုံတန်ယုံလူတော်တိုးယုံတော့ဘွယ်ဝတ်စားဆင်ရင်ပြီးတော့ပြီးလေတန်တဲ့အာဒီဆက်ဆုပ်ယုံရှာဝယ်သည်အထုဖြစ်ပါစေဒုဗ္ဗနာကရဏီအစင်းတွေကိုပြည့်အောင်ပြုတတ်တဲ့သရေဟေသရာတရားဘုန်းကြီးတို့ အရွယ်သူတွေကတော့တန်တုံးမြန်တုံးဆိုတော့ရှိပါသေးတယ်။တရားကြီးတက္ကမကြီးတွေကျတော့တရားကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်အောင်ပဲ။အဲ့တော့တန်တဲ့အားဒီဆက်ဆုပ်ယုံရှာဝယ်သည်အတုဖြစ်ပါစေ။ဒုဗ္ဗနာကရဏီ ရှင်းအောင်လို့ထပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမိန့်တယ်အစင်းပြအောင်ပြုတတ်တဲ့စရိဟေသရာတရားတရားကြီးတွေဒုမာကြီးတွေကျုပ်တို့အစင်းနေပြက်မလာဘူးလားပြက်လာတယ်ငယ်ငယ်တော့လို့မဟုတ်တော့ဟိုခန္ဓာဝန်ကြီးကိုထားတာလွယ်ဘူးဗျအဲ့တော့ ဒုဗ္ဗနာကရဏီအစင်းပြအောင်ပြုတတ်တဲ့သရီဟေသရာတရားမနောရမန်နိတပွဲကောင်းလာစွာသောဗိမာန်ခန္ဓာကိုအတ္တဘောကိုဒကာရီဒကမရီရဲ့နိတပွဲကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုအတ္တဘောကြီးကိုဇရာယ တနေ့တနေ့တရွေ့ရွေ့လင်ဆွေးမြည်ယူ၍အိုမင်းရင်ဆိုတဲ့စရာတရားသည်တာဝါပိမတိတံအလွန်ကိုနှိမ့်ဆက်လာပါဝေသွားတကားမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားမနှိမ့်ဆက်ပါဘူးဗျာနှိမ့်ဆက်တယ်ကျုပ်ကအရင်တော့အလွန်တန်မာတာအခုမရတော့ဘူး ဟိုကပ်ပိယတွေနဲ့တပီဦးစင်းနေနဲ့စောက်ရှောက်မှုခါတယ်အရင်တော့ကတော့ဒေါင်တောင်မီးနာအဲ့တော့တာဝဝိမရိတံအလွန်ပီစီနှိမ့်ဆက်လာပါပေဆိုတကားဒါ ဒုဒကသမားတွေလေနိုင်ရွယ်သူတွေကတော့ရှိပါသေးဘူးနည်းနည်းကြီးလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထမ်းတာပင်ပန်းလာတယ်ဒီစရာတရားကဖိစီးနှိပ်စက်လာတနေ့တနေ့တရွေ့ရွေ့လဲဆွေးမြေ့ယူရင်အိုမင်းရင်ဆိုတဲ့စရာတရားသည် တာဝါဘိမရိတံအလွန်ဖိစီးနှိပ်စက်လာပါပေသောတကားကဲအသက်ရွယ်လေးတွေရလာတဲ့တကားကြီးတကားကြီးဒီကမွန်ကြီးတွေဒီဖိစီးနှိပ်စက်မှုမခံရဘူးလားခံရပါဘူးခါရဲ့ရုပ်တော်မှာဒီတိတ်ပြီးတော့ ရင်တော့အလိုမတန်မာတော့အဲ့တော့ကိုယ့်အကိုလေးရင်ရင်လေးရင်ရင်သာသာလေးနေရတယ်ဟိုကြောက်မှာတော့မြေတန်းလမ်းလျှောက်တယ်ပေါ့လေအာနေလမ်းလျှောက်အဲ့လိုမျိုးဟို တနာလို့ဆိုပြီးတော့လေလွင့်ခွေးတွေလည်းအကောင်400လောက်မွေးလာတယ်ဒီတိုင်းနေ့ချက်ကျွေးရတယ်အစုံလုပ်တာပြောတာကုသိုလ်ရမယ်ကိစ္စဆိုအစုံလုပ်တယ်ဖီစီနှိပ်စက်လာပါဘေးသွားတကားယောမိဝတ္တရံဝေသောပိမေစုပရာယေနော နကိဉ္စီပရိဝေစေတိတပ္ပမေဝါဘိမတ္တတိရသော်ဘုရားကယောဂီအကျဉ်သူသည်ဝတ္တတရနှစ်ပေါင်းတရားကာလပတ်လုံးဇီဝေအသက်ရှိပါ၏တဲ့တောပိသူနှစ်ပေါင်းတရားကာလပတ်လုံးသက်ရှိသောသူသည်လည်း မေစုပရာယေနောတေယာခြင်းလင်ဆုံးပိုင်ရှားရှိပါ၏အသက်တူတိုင်းအသက်ရှိတိုင်းမဆိုင်ဘူးပြီးချိန်တိုင်းဥလက်ကြပြီးစားကိုဝင်တေရမှာပဲအဲ့တော့တေယာခြင်းလင်ဆုံးပိုင်ရှားရှိပါ၏မေစုတေမင်းသည် ကိဉ္စီတစုံတယောက်သောသူကိုမှနာပရိဝစေတိမရှောင်ခြင်းပါရှောင်မှုတင်မင်းသူ့သူဘယ်လိုလူကြီးဖြစ်နေနေဘိုးချုပ်ကြီးဖြစ်နေနေတထေးတွေကြီးဖြစ်နေနေတင်မင်းကကိဉ္စီတစုံတယောက်ကိုတော်မှနာပရိဝစေတိမရှောင်ခြင်းပါ တပ္ပမေဝလုံးစုံသောတ attva ကိုသာလင်အဘိမတတိတဲ့ဘီစီနှိမ့်ဆက်လာပါပြီဣတိဤသို့တတ္ထလုံနတုစေယဘုရားမြတ်စွာတိဣမံဂါထံဤဂါထာကို အဘာတိကောင်းစွာမသွေမိန်ကြတော်မူခဲ့ပါ၏တည်းအဲ့တော့ဒီဘုရားရှင်လည်းပူတာပဲဆိုတဲ့သရာဓမ္မတုတ်ဒီနေရာမှာဒီကုန်းတော်မှာဆုံးတတ်ပါပြီ တို့တကားဝါရီလဲပင်ပန်းလာပြီဘုန်းကြီးလဲပင်ပန်းပြီဒီလောက်နဲ့ပဲဒီနေ့ညဓမ္မတပင်ကိုဒီကုန်းကဘာဆုံးတတ်ကြအောင်ဟုတ်လားဤတို့ယေခုဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မှတို့ အတူတူဘုရားပြုလိုက်ကြတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကစေရနာဘုရားဘုရားတို့ကြောင့်အလုံးအလုံးသောမြမပြည်ဘွားမြမပြည်သားပြည်တော်သူတရင်သာအလုံးတို့သည် ကိုစိတ်နှပြဘေးဝေယဝေးကွာ၍ကြမ်းမှန်လို့ချမ်းသာနိုင်ကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းတွေလည်းမြဲတမ်းအေးချမ်းသာရာရှိနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း ပြင်ရဆင်ရတာလည်းပင်ပန်းကြတယ်ဘုရားရှင်လည်းပူတာပဲတို့ကဘာမလို့လို့ဟုတ်လားအိုဘိနာမနာဘိသိရမယ်နောက်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပွားများပြီးတော့နေကြအဲ့ဒါမသက်တာပါနော် မကောင်းမှုတွေကိုရှောင်ကောင်းမှုတွေကိုဆောင်စိတ်ကောင်းဖြူအောင်ထားကြဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘုန်းကြီးဆောင်တဲ့ကနေကြည်တာဟိုတော်တော်ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့လောက်ကြတာ